siphinde sabuya namhlanje alright vathini veglo namhlanje kunomuntu orequeste uthi sithombe siblendwa kanjani angithole i-email yami WhatsApp ofuna ukublenda isithombe usifuna ukusiblenda kanje yabo so iyona into esoyenza yabo sijudge into esimple nje e-easy so ufuna ukusiblenda kanje then bese yasibhala okay into oyidingayo i-photoshop ozosebenza ngayo kuze yonke into ibe ngendlela e-right so asivukeni i-photoshop yethu siqale umshikashika sibone ukuthi izo izokwenza kanjani mapha ama-option akhona esinawo yabo i in the i-photoshop to yethu senzile and ambalwa okay i-photoshop yethu lesithombe sodila ngaso uh um, asenze kube 4000 by 4000 pixel uh 300 resolution i make sure to rgb because it's a digital image yabo okay isithombe sethu asiminimize asiposteni lesithombe lesi la yabo so sizozama ukublenda lesithombe lesi yabo first of all uh let's change the background yethu option 1 lo oswenzayo let's pick up nje lo color oweskipa nyana yabo so sidelete le cause u-white sisebenzisa ngokukhala so pick up ukhala odominate kakhulu esithombini yabo so indlela yokusiblenda ziningi yabo so ungasiblenda ngawonke lama option akhona la but sina solentozana unciphisa i-opacity yabo maybe ufuna into ekanje sungasibhala yabo so option yokuqala ongayenza le usiblende bese uyasibhala ke indlela ongasibhala ngayo maybe white because iblende to color or dark yabo let's say uh, we'll, we'll come to my will yabo bese sibona ukuthi i-text izohlala kanjani yebo as eh, control A ze la then sialana yonke into yethu uh siphinde sialane to isenta yabo for now asiphinde siyithi kancane uh eh, sitsheni ifonti not ama capital letter okuyifonti nje eh enestyle ayisha bo nope bonele asizini la la la la okay siqhubeke check ifont maybe si sicabanga ukuthi i right yabo yeah, something aganje yabo asi control a alane to i-center yabo mhlambe sobhala something kanje maybe i-text setha sifake i-shadow uh, ukuze separate-ke from i-background yethu yabo eh noma senze kanje yabo so ifuthi uyayizuma a shadow yabo so maybe ufuna into kanje sungaqhubeka usibhale ngendlela yakho <clears throat> okay option 1 lo bese let's say option 2 delete ikhulise isithombe ngoba sinjalo si antike ilento zami okay uh let's blend isithombe kuqala iphe ukhala maybe mhlawumbe soyenza ube black and white then soon uh, let's say rate is bone let's multiply oh let's sofa ngaphezulu rate yabo ungawushintsha ke to any color ofuna ukuyilentuzana yabo mesithi black yabo just just blender any to any color. There we let's say happy valentine yabo the kanjalo happy valentine okay happy valentine's day yabo so maybe we ufuna the kanje kulist lo esimkhuphule just nje uktwista ifont ngabe ifont size yonke into ibe unique yabo something kanje yabo bese u control A make sure ukuthikhekile la kuyilentuzana igama lakho bese upressa la uya aligna nakhona yonke into isesenta yabo or oh, else eh phezulu kwalokho uh let's say la la ezantsi ufuna maybe kusuke lokho yabo so uza la esithombeni sakho ushaya la add layer ube nento ekanje bese uyasblender usplenda wakho maybe wenze something kanje yabo so asenze i background yethu to maybe black sibone ukuthi izoba kanjani yabo something kanje ublack lo la kumele la if usenza kubo red iba kanje white kuba kanje yabo so unga pick up any color mhlawumbe ufuna ukubhala i text ende yabo phinde la lungise la sithi sibone yabo so yona yonke into eyenzakalayo le maybe usifuna usiqala la masiqala noma ikephi la ufuna usiqala khona maybe no la ansikhe lokho sidingi dinga la esithombeni original isithombe yabo so la usblender ngendlela yakho so usungabhala i-text yakho ke maybe zansi la ungabhala i-text yakho yabo let's say isithombe increase maybe two kanje yabo so ungabhala if i-line up ubhala i-line up if ubhala i-content ubhala i-content khona let's say okay esiva athini vec yabo ufuna ukubhala esent ufuna ukubhala la yabo a palala aligner make sure you align on text yakhe iba grand ihlala grand endaweni ne grand into khona blender lokhu uh asigcineni la blender yabo ya cause yona i-request le e, eceliwe okay mhlawumbe lesi <clears throat> maybe let's say igama le-artist if mhlawumbe wenzela i-artist igama le-artist maybe igama lengoma um eh, lesibha thina-ke sobhale islogan sethu yabo ese-trusted designs or design solutions yabo okay or oh, kumele kube unique igama mhlawumbe uzoliseparata nala unga-adjusta ukwena uku-separate ama-character yasinciphise futhi again ya at least isilogena sibe ncane compare igama yabo esibambeni ngo-2 uzothi control ubamba i-text ne-latex bese uthi control a yabo the align into kanjalo ungaphikapha ilogo yakho la ikhona uthi kiphi singayifaki ilogo yakho minimize yabo ungaphosta ilogo yakho into kanje maybe ufuna ufake iborder so uthi control alt shift no e yabo so bese uthi stroke kwi-stroke eh, lesikhethe u-white eh lesikhethe la inside yabo silanda la border e-white maybe si increase la to 15 yabo something kanje yabo so maybe yona option oyidingayo le if udinga anything ungasithinta senze ivideo silentuzana yabo Yeah, into ekanje sidingayo then save. usave ungaseva mhlawumbe lakhe uzophinde uyi adjust le nto uzothi save as psd okay let's save the desktop sithi blending ngithi blend le blending blending image yabo uh, the folder. Then lottérába lentozzánc the blending alright then let's see a save control alto s if you want ufuna i-shortcuts bese save as image the leyo uzoyisebenzisa yabo done so I'm saying okwanamhlanje siqedile yazophinda sitholane okuzayo sibone ukuthi sibuya nani yini into e-requestiwe uh, ah, mina sengiyaphuma i'm out